नमस्कार मैं हूँ संगीता श्रीवास्तव और मैं सारिका श्रीवास्तव और स्वागत है आप सभी का सास दो रसोई में अपना खाना अपना तरीका बेसन के पकौड़े तो हम लोग अक्सर ही खाते हैं लेकिन आज हम बनाते हैं चने की दाल के पकौड़े और चने की दाल के पकौड़े बनाने के लिए हमें सामग्री में चाहिए एक कटोरी चने की दाल कटा हुआ बारीक प्याज थोड़ा सा अदरक हरी मिर्ची थोड़ा सा कटा हुआ धनिया थोड़ी सी हल्दी लाल मिर्ची पिसी हुई चुटकी भर हींग और नमक स्वाद अनुसार अब ये एक कटोरी दाल को हम पाँच से छः घंटे के लिए पानी में भिगो देंगे और उसके बाद पानी निकाल कर मिक्सी में उसको पीस लेंगे जैसे कि ये हमने दाल को पानी में भिगोकर निकाल कर पीस कर पेस्ट तैयार कर लिया है अब हम इसमें पेस्ट में कटा हुआ प्याज मिलाएंगे आधा चम्मच अदरक मिलाएंगे अदरक हरी मिर्ची और धनिया दाल को पीसते समय भी हम मिला सकते हैं उससे भी टेस्ट अच्छा हो जाता है लेकिन इस समय हम ऊपर से इसको कटा हुआ मिला रहे हैं हल्दी बहुत थोड़ी सी चुटकी भर ही मिलाएंगे और हींग भी बहुत थोड़ी सी मिलाएंगे लाल मिर्च थोड़ी सी स्वाद के अनुसार और नमक हम इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अभी हमारा पेस्ट तैयार हो चुका है और हमने कढ़ाई में दो बड़े चम्मच तेल डाला था पकौड़े तलने के लिए वो भी गर्म हो चुका है बस अब तैयार है हम पकौड़े अपने तलने के लिए ये पकौड़ों को डालने के लिए इनको इकट्ठा करके ऐसा हाथ में लें और अंगूठे से धीरे से ऐसे सरका दें तो इजीली बन जाते हैं जैसे कि अपन ये कढ़ाई में डाल रहे हैं अभी हमारे पकौड़े तल चुके हैं हमने इन्हें ब्राउन होने तक भूना है अब हम इनको प्लेट में निकाल देंगे तो लीजिए तैयार है हमारे चने की दाल के पकौड़े जिन्हें आप चटनी या अपनी पसंद की किसी भी चीज के साथ खा सकते हैं और मुझे ये बेसन के पकौड़ों की अपेक्षा ज्यादा स्वादिष्ट लगे तो आप भी बनाएं और खाएं और हमें बताएं कि आपको कैसे लगे हमारा ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक और शेयर करें और भारतीय व्यंजनों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फिलहाल के लिए नमस्कार